ብቻህን ሆነህ አታውቅም። ነገር ገብቶ ነገር ገፍቶ ከሰመን ጋር ተለይተህ ተገንጥለህ ከጀማው እግር ከውካታው ከማኅበር ብቻ መስሎ ተነጥለህ ርቀ ለብቻ ሆነህ በአንድ ልሳን ቀይ ሁሉ ብቸኛ ነው እሱ ቢሉ ምንም ብትሆን ምንም ብትል ብቻህን ሆነህ አታውቅም። ብቻዬን ነኝ ሳትበል ሐዘን ልብህን ፈትቶት በአት ዘግቴ የገደምክ ወይም ክደት ያሳመመ ሰው እርሜ ነው ብለህ ያወጅክ፣ በአንዳች ሰበብ የተነጠልክ ሚስጥር ክል ላንተው የነገርክ እሱ እንደሆን እንዲህ ነው። መዓልት ወሌት ብቻውን ነው ኤዲያ ተዉት የእሱን ነገር ለቅሶም ሳቁም በሆድ ነው ብለው ቢሉህ አገር ምድሩ በአንድ አድሞ ብቸኛ ብሎ ቢስማማ እውነትህን ሳያይልህ ማንም የለው ብሎህ ቢያማ ምንም ቢሉህ ምንም ብትል ብቻ ሆነ አታውቅም ብቻዬኛ ነኝ ሳትበል ያኔ ኮነ ከማንም ጋር ብቻዬን ነኝ ያልክለታ ከአንድ ሐሳብ ተነጥለ የምትሰግር በሁካታ ተካክደህ እንጂ ከእውነት ወይ ተጣብቶ የጅማወግ ብቻዬን ነኝ ብለህ ያመንክ ባይላፋት ሐሳብ እያረክ እያነጠስክ አይላፍ ትንፋግ በምልአት ለመሆን እኮ ብቻ ሲሆኑ ይመቻል። ልብም ላፍታ እርፊት የለው ከሐሳብ ሐሳብ ይናጠቃል፣ በእልፎች ውስጥ ይሰደዳል። አካልህ ብቻውን እንጂ ልብህ ለብዙ ቆሟል፣ ከነገዶች ጋር ተፋጧል። ብቻ ሲሆኑ ይብሳል። ታዲያ ምን ይሉት ብሂል ነው ብቻዬን ነኝ ብሎ ማለት? ብቻህን አታውቅም ብቸኛ ነኝ ማለት ብለት። ይልቅስ አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር የሆንክ ቀን ሐሳብህ ከወጉ አይርቅም፣ ያን ዕለት ነው የሚወሰን በያዝከው ወግ የሚከፈን። ብቻህን ስትሆንማ ብዙዎች አብረውሃሉ ለቅጽበት አፍታ የሚነሱ አንተን በእነሱ የሞሉ ከአካላቸው ጽንፍ ርቀህ ከነፍስ ጋር የሚውሉ። ብቸኝነት ምንድን ነው? ምን ይሉት የቃሉን ትርጉም ቃሉና ግብሩ ለየቅል ምን ቢጮሁ የማይገጥም ምን ይሉት አጉል ልማድ ነው በማንም ልሳን የመላ ብዙውን አንድ ነው የሚል ብሂል ሐሰት ተላላ ማበርተኛ ንጥል የሚል ሆድ የሚያስበስ አጉል መላ ብቸኛ ነኝ ሲባል እኮ ላፍታ እንኳን ብቻ አይኮንም። የሸሹትን ማሰብ አይቀር ቢተውት እንኳን አይተውም። ሰበቡን ማሰብ ግፊያ ነው፣ ትርምሱም ቶሎ አይልቅም ይሄ ነው ያልተስተዋለ፣ እንዲህ ነው እውነቱ ሲገጥ ብቻዬን ነኝ ባሉ ቅጽበት ብዙዎች ሆኖ መገለጥ ካሻህም ጨረቃን ጠይቅ፣ ይህን እውነት ታውቀዋለች። ሙሉውን ሌሊት ስትባክን ብዙ ሆነህ አይታሃለች። ስትነጠል መብዛትህን ባትነግርህም ታዝባለች። ከዋክብትም ተዘርተዋል፣ ካልደከመ ጠይቃቸው። ሰው አይደሉም አይዋሹሁም፣ ከምስክር በላይ ናቸው። አልከተት ብሎ ሌቱ ተመንዝረህ ታይታቸው። ፀሐይም ትነግርሃለች በራሷ ባሕሪ ምላ። ከሐሳብህ ጋር ስትጋፋ አይታለች ከላዩላ ስትነጠል መብዛትህን በህልው ብርሃኗ ስላ በመልአት ለመሆንም ብቻ ሲሆኑ ይመቻል። ልብም ላፍታ እርፊት የለው፣ ከሀሳብ ሀሳብ ይናጠቃል፣ በእልፎች ውስጥ ይሰደዳል። አካልህ ብቻውን እንጂ ልብህ ለብዙ ቆሟል፣ ከነገዶች ጋር ተፋጧል፣ ብቻ ሲሆኑ ይብሳል። ታዲያ ምን ይሉት ብሂል ነው ብቻዬን ነኝ ብሎ ማለት? ብቻህን ሆነህ አታውቅም፣ ብቸኛ ነኝ ማለት እብለት ምስልሽ አንዳች ኖሮሽ ልቤ አስቦሽ የደከመ እቴ አይደለም ነፍስሽ ገዝታኝ ቅስሜ ላንቺ የዘመመ መላመድ ነው አብሮ መዋል መነጣጠቅ ቃላት በቃል አለምንም በምንም ላይ ሐሳብ ትቶ ሐሳብ መሳል ከጽንፍ ጽንፍ ያህላል የለው እልፍ ቆንጆ ታክቷል ሞልቶ ኋላፊትሽን ተመልከች ከአንቺ የሚያንስ እንኳ ጠፍቶ ሲገፋፋ ተጠራርቶ እለው የለኝ የወደድኩት ያንቺ የሚባል ምንም የለ ምድርን ሞልቷል እልፍ ውበት ከአንቺ ልቆ የተሳለ ምኞትን ሜዳ ያዋለ የለም የለም ቅንጣት ምስጢር ስም የሚሆን ምንም ነገር መላመድ ነው መተያየት፣ ሀሳብ ለሀሳብ መተባበር፣ አይን ለአይን መተሳሰር። ቴልንገርሽ እውነቱን ሁሉ አፍቃሪ የሚያውቀውን የገባው ቀን የሚለውን ፍቅር ማለት ምስጢር አይደል ታምር አይደል መላመድ ነው አብሮ መዋል፣ መነጣጠቅ ቃላት በቃል ዓለምንም በምንም ላይ ሐሳብ ትቶ ሐሳብ መሳል። ዘመኔ አንቺን አሰላ አንደበቴን ቃል አጠረው የአይንሽ ሙቀት ብቻ ሆነ መላ ሐዋሴን የሚያላላው የአንደበትሽ ለዛ ብቻ ሥጋ ነፍሴን የሚያገዝፈው አለመኖርሽ አመመኝ ዝምታሽን ልቤ ፈራ ተለማምደን ተሳስቀን በቀን ክታብ ነፍሴ ታስራ ተከለለኝ ሌላ ውበት ለእኔ እለው ማንም የለ መላመድ ነው ያቆርበኝ ነፍሴን ከነፍስሽ የዋለ ደሜ ላይ አንቺን የሳለ ፍቅሬ መላመድ ትብታብ ነው ውሌልሽ ስውር ሰንሰለት መልሰው የማያርሙት ያላል የለው ጥልቅ ስተት መላመድ ስሁት መንፈስ ነው ጽኑ ልብን የሚያላላ ከወዳጅ ትዳር ለይቶ የቀደመን የሚያስጠላ ውበት ስሎ የሚያስቃትት ምንም የለሽ ጥፉን ገላ እቴ እንዲህ አይምስልሽ መላመድ ድብቅ እሳት ነው ነበልባለው አይታይም፣ ገለቱ ነው የሚፋጀው። እንዳመኑት ውሃ ሙላት አስቆ ነው የሚወስደው። አይምሰልሽ አንዳች ኖሮሽ ልብ ያስቦሽ የደከመ እቴ አይደለም ነፍስሽ ገስታኝ ቅስሜ ላንቺ የዘመመ እቴ ልንገርሽነቱን ሁሉ አፍቃሪ የሚያውቀውን የገባው ቀን የሚለውን ፍቅር ማለት ምስጢር አይደል ታምር አይደል መላመድ ነው አብሮ መዋል መነጣጠቅ ቃላት በቃል አለምንም በምንም ላይ አሳብትቶ አሳመሳል። ሁለተኛው ሰይፍ ለሚወዱት መርዶ አይነግሩት። ምን ቢያምጡ ቃል ያጥራል። ለእናትም ሞቷን ከመንገር ራስን መግደል ይቀላል። የሆነ ልልሽ መቆሜ አጠች እንጂ ቅንጣት መላ አውቃለሁ አንቺም ታውቂያለሽ ሆኛ ይምሰልሽ ተላላ ባችውም ችላይ ስሚው ከምትባይ እርመበላ ሞትሽ ኖር ምሽን አውጪ ህዝብሽ ላይ ጠገብ ኳተነ የሰበሰበው አዱኛ ዋጋ የለሽ ምንም ሆነ እህል ሰማይ ተንተርሶ መና ሆኖ ተለመነ። አውቃለሁ ስቃይ ነው ላንቺ ልብን የሚከፍል ስለት የስትንፋስሽ በጠኔ መስለል የአንጀትሽ ታጥፎ መከተት በችጋር ቁልቁል መንደርደር ዘመን እያሰሉ ሞት ምት በሚት እያሰላ ትንሣይን ሲያለም ለዋለ ገድፎ ጥፋትሽንን ከመንገር ከዚህስ በላይ ምን ሞት አለ? እርግጥ ነው አለ ያሉት ነገር ረሃብ እንደው ቤተኛሽ ነው ሳይሰጥ ስሙሽ አልቀጠሮ ሳያሰልስ ስፍራ ሳይለይ ጨቅላውን ከእናቱ ሰፍሮ እነባሽም መታበስ ገዶት በሳቅ ታንቀሽ አንብተሻል። እልፍ ሕዝብሽ ሰማይ ተጣልቶት ከመሬት ተፋቶ አልቋል። ታሪክሽ በችጋር ቀልሟል። የአሁኑ ግን የታምር ነው ምን ልንገርሽ ከሰማዩ ሳይጣሉ በችጋር ግብዣ መታደም ከመሬት ቂም ሳያፈሩ በደልታሽ መሃል መታመም ምንኛ ዓመታት ስሌት ነው አደግን እያሉ መፍገምገም ሞትሽ ኖር ምሽን አውጪ ህዝብሽ ላይ ጠግብ ኳተነ የሰበሰበው አዱኛ ዋጋ የለሽ ምንም ሆነ እህል ሰማይ ተንተርሶ መና ሆኖ ተለመነ። ምሬትሽ ልማዱን ለቋል ኑሮ እንደቱን ነደደ ገንዘብ ይዞ መራብ ሆኗል ጥሬ ቃልማስ ተወደደ በሁለት ጎን ክፉ ስለት የህዝብሽ ትንፋሽ ታረደ። ቤትሽ ፈት ተለቀቀ የኑሮሽ ዘዬ ተሳክሮ አብሮ መብላት አንድ ማዕድ አውጨጭኝሽ ተመትሮ መገለጫሽ ታሪክ ሊሆን እንብላ ይሉት ብሂል ቀረ አንድ ያጣላል ስሙ ትል ላይጋብዙ እጅ አጠረ ማንም ጎጆ ተከተተ ለራስ ሊድን ለራስ ጎርሶ ሌላ ሁሉ ቅንጦት ሆነ አንጅትን መሸንገል ብሶ ሀበሻ ኑሮት አይነፍግም የያዘው ዋጋቶበት ነው ምን ሸምቼ ምን ትቼ የሰውሽ የሰርክ ሐሳብ ነው መች በልቼ መቼ ጾሜ የየሌት ሽር ጉዱ ነው ደግሞም እኮ እናት አለም አስቀድሞ ለታመመ ተንፋሽ ተስፋውን ነጥቀውት ስጋት ስቅዞት ለቆመ ሌላ ሰይፍ ከሳሉበት ሞቱ እንጂ ምኑ ታለመ። መቼም የማይክዱት ነገር ህመምተኛ ጭንቅ አይችልም። የቀድሞ ቁስሉ ሳይጠግግ ሌላ ቢወጉት አይድንም። ረሃብ ወገብ ይሰብራል፣ ሀገር ያለ ሰው አትቆምም። ምን ነው ሰንኮፍሽ ጸና፣ በልበለኝ ስትይ ዘመነ፣ ተጨብጭው ክንድ የለሽ ጩኸትሽ ማጀት የቀረ አንሺ የለሽ መጻጉንሽ ለውድቀትሽ ሁሉም ተጋ፣ የኔትዩ ማንም የለ። ሻጭ ሸማችን አታለለ፣ ማኅተሙን በጥሶ ማለ። በዋኖችሽ ስሁት ቀመር ራብሽ እድገት ተባለ። ምላሽ ሰማ ጩሄ ረሃብ ጦሱ ብዙ ነው፣ አንዱን ከአንዱ ያነካካል፣ ዘውድን ያስጠላል ብርቱ ነው። ቀምሶ አንጀቱ እስኪፈታ የራበው አማራጭ የለው። ረሃብ አይባበልም፣ ሰውነትንም ያስክዳል። ታሪክሽን ዞረሽ ጠንቅቂ፣ ከልጅነት ቆይ ያስበላል፣ ከዚህም በላይ ያስጨክናል። አመት በሚት እያሰላ ትንሣኤን ሲያልም ለዋለ ገድፎ ጥፋትሽን ከመንገር ከዚህስ በላይ ምን ሞት አለ? ሞትሽ ነው እርምሽን አውጪ፣ ህዝብሽ ላይ ጠግብ ኳተነ። የሰበሰበው አዱኛ ዋጋ የለሽ ምንም ሆነ፣ እህል ሰማይ ተንተርሶ መና ሆኖ ተለመነ። ምጥኔ ለመጻዩ ቀን ኑሮ እንደተወነደደ ገንዘብ ይዞ መራብ ሆኗል ጥሬ ካልማዝ ተወደደ። በሁለት ጎን ክፉ ስለት የህዝብሽ ትንፋሽ ታረገ I'm Salih. ጥንት ቀደም ጽንስ ሳለህ ሰው ከመሆን አስቀድሞ በእናትህ አባትህ አይምሮ ዘላለምነት ታትሞ እናትህ በወዷ አዝላ እኔን ይመስላል ያለች አባትህም ጽንሱን ዳብሶ የለም እኔን ነው ያለው። እንዳይመስል አንተ አዝነው አይምሰል ሰሁም ብለው ከሞቱ ኋላም ነገን ባንተ መኖር ፈልገው ነው። ሕልመል ሜሌክ እውነቴን ልንገርሽ በናፍቅሽ ምሽት አንቺ የሌለሽ ለት ግዝፈቱ ከነፍሴ ሲከተት ድምፄ ሲታወሰኝ ህዋሴን ሲፈትት አንቺ ባትኖሪም ከአንቺ ጋር አድራለሁ ማፍቀር እንዲህ አይደል በአንቺ ይሰወራለሁ ውዴ የሌለሽ ስፍራ እንኳን ሲጠበኝ ቀልቤ ተንጠልጥላ ምንም ላታዳምጥ በምንም ላትሳብ ለፍቅርሽ ተጥላ ምኔም አንቺን ሲሆን ካልጋ ይነሳለሁ ከጎጆ ውጪ ታዛ ቀመጣለሁ ከብትን ከዋክብት አንዷን እለያለሁ አንቺ ባትኖሪም ግን ካንቺ ጋር አለው ብታውቂስ ልንገርሽ ያለት ቀኑ ሲመሽ ፀሐይ ስትከተት ከአድማስ ጥግ ስትሸሽ ከሰፊው ሰማይ ላይ ጥልቅ ጽልመት ሲጎሽ ከከዋክብት መሃል አለች አንዲት ኮከብ ኑሮሽን ያተመች የተመላች ሰበብ ይሄ ነው እውነቴ በጠፍ ጨለማ ያስቀመጠኝ ታዛ ለእሷ ብል ባንቺ ነው ለአንቺ ብል በእሷ ነው ልቤ የተገዛ ኮከቧ አንቺ ነች አንቺም ነሽ ኮከቧ በእሷ አንቺ ነው ያለው ህልው ነሽ በክቧ የኑሮሽ ጣዕሙ ተጽፏል ከልቧ ቅንጣት ጥግ የለኝም የምደበቅበት አንቺን ያጣውለታ ከኮከቧ ጋር ነው ሌቱን የማነጋው መንፈሴ ተከታ ደግሞም ሌላ እውነት ብታውቂስ ድንገርሽ አንቺ የሌለሽለት ዓይኔ ሰማይ ላይ ነው ሁሉን አልፎ ርቆ ርሁብ መንፈሴ ከመገኛሽ ኮከብ ራሱን አስታርቆ። አየሽች ኮከብ ነገ ግን ጎላለች ዛሬ ብትሞላ ዛሬን እረቃለች ነገ እንኳን ብትጎላ። አንቺም ሐሳቤ ነሽ ሙልተሽ የምትጎዲ ጎድለሽ የምትሞይ ያላየሁሽ ለታ የዘመን ስሌቴ የእድሜ ልክ ስሞታ ደግሞም አንቺና እሷ ሥጋና ደም ደሞም ስርና ጥንት የማትለያዩ የማይሏችሁ ሁለት ደግሞም ሌላ እውነት ብታውቂ ስልንገርሽ ሁሌም የከፋኝለት ከታዛ ቁጭ ብዬ ኮከብ የማፈቅረው አምልኮ አይደለም ጥንቆላም አይደለ ሰው ማለት ኮከብ ነው ኮከብ ማለትም ሰው ይች የምሽት ኮከብ የሰርክ ላዩዋን ባንቺ ላይ ስላለች ይኸው ነው እውነቱ እሷን ትኖሪያለሽ አንቺን ትኖራለች በሐሴት ስትከንፊ ብርሃን ረጭታለች የተከዝ ሽለታም ከአንቺ ጋር ፈዛለች ብታውቂስ ልንገርሽ በፍቅርሽ ስሞላ ነፍሴ ስትሰደድ ለሩቅ ነፍስሽ ምላ ድምፅሽ ትዝ ሲለኝ ፍቅርሽ ውበት ስላ ምኔም አንቺን ሲሆን ካልጋ ይነሳለሁ ከጎጆ ውጭ ታዛቀመጣለሁ ከብትን ከዋክብት አንዷን ለያለሁ አንቺ ባትኖሪም ግን ካንቺ ጋር አለሁ ለሌላ ይምስልሽ ለሌላ ይምስልሽ ከታዛ ቁጭ ብዬ ኮከብ የማፈቅረው አምልኮ አይደለም ጥንቆላም አይደለ ሰው ማለት ኮከብ ነው ኮከብ ማለትም ሰው ምታውቂስ ፍቅር ነው በጠፍሌት ጨለማ ያስቀመጠኝ ታዛ ለእሷ ብል ባንቺ ነው ላንቺ ብል በእሷ ነው ልቤ የተገዛ ደግሞም ሌላ እውነት ብታውቂስ ልንገርሽ አንቺን ያሰኘኝ ለት አንቺን እየናፈቅ ለአፍታ የማስበው ኮከብ እያፈቀርኩ አንቺን ባጣው ምሽት አይኔ ማረፍ ያለው ኮከቧን ተክቶ አብረን ስንታደም ሰማይም አልማትር የተራበ ጎኔ አንቺኑ አግኝቶ ይልቅስ ስጋቴ ይልቅስ ስጋቴ ክረምቱ ሲጠና ኮከቧ ስትጨምት በጉም ተሸፍና ጠፈሩ ሲመስል ጥልቅ ድቅድቅ ወና ያን ወራት ከሌለሽ መንፈሴ ሽቶ ኮከቧም ካልታየች ሐምሌ ቤቱን ሰርቶ መጥኔ ነው ያምሽት ስቃይ ነው ያሌሊት ህመም ነው ያወራት ኮከቧ ወያንቺ የሌላችሁበት ለአንድ ጠቢብ አንጎርጓሪ ለዜመኛ የሞት ሞት ጡም ልሳንህ ያረምም ዝም በል የተባለለት መቅደላ አፋፉ ላይ ጩኸት በረከተ። የሴቱን አናውቅም ወንድ አንድ ሰው ሞተ። የማን ተቀኘ ምን አንደበት ይህን አለ ብለው ቢሉ አንዲት አዝማሪ ናት አሉ። አገሬ ኢትዮጵያ ሞኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደልሽ በላ ሲቆዘም ይህን እውነት ማናዚሙ ጠቢብ እንጂ የማይልዝም በቅላጼው በሙገሳው ለሸለመው ቢያዘምርም ንፉጉን ስንኝ ቋጥሮ ቢወጋ ቢጎተጉትም ያየውን ይቀኛል እንጂ አዝማሪኮ ዝም አያውቅም። ለሀበሻ ቃሉ ነው ዜማ ከባላገር እስከ ጌታው በስንኝ ነው የሚያማ ቁጭቱን ወእልልታውን ዚሞን የሚያሰማ የሆነው ሀበሻ ኑሮ አዝማሪ ዘመን የለውም። ዕድሜውን አይወስኑለት። ምን ቢታክት አያረመውም። ጯሂ ብለው ቢያቃልሉት ቢያጣጥሉት አይገደውም። ስንኙ ግሳጼን ያውቃል። ንጉሥ አይል ምስኪን ድሃ ዜማውም ምስለ ውዳሴ ለጀግና ውሂብ አማሃ ለክፉ ማረቂያ ልጓም ወይ መንጽያ ሰሊሆም ውሃ ያኔ ነው መካሪ ጠፋ፣ ያን ጊዜ ነው የእውነት ሞት። አዝማሪን መሰንቆ ነጥቀው ልሳኑን የዘጉበት ዕለት ወየውታ ለዛቡይ ልብ መሰንቆን ከጣት ለለየ በዜማ ላይ ለጨከነ ደጋኑን ሰብሮ ላሳየ እግዚኦ ለዛ ድድር ልብ ዜመኛውን ለሸበበ ክራርን ከጣት አፋቶ ያንን ውበት ላረገበ ህብር ቅኝት ላወየበ ሳኦል ስቃዩ ሲያይል ከነፍሱ ሰላም ሲጠፋ የባላንጣ የመኳንንት ጥላቻ ልቡ ሲስፋፋ ዛሬን እንኳን ይኖርበት ሲርቅበት ጥቂት ተስፋ የዳዊት ያለ ይባላል። በጎቹን በራስ ጥለው በገናን ያቆራኙታል። ከዙፋኑ ስር ተቀምጦ ለሳኦል ያዜምለታል፣ በፍቅር ነፍሱን ይሞላል። እንዲህ እኮ ነው ዜማ ሲሰምር፣ ይህ ነው ኃይሉ ክራር ሲከር፣ የዓለምን ቋጥኝ ስቃይ በጥዑም ዜማ ማባረር፣ በትውልድ ሰጣ ገባ ውስጥ አንድ ደማቅ ቀለም ማስመር፣ በዘመናት ትክል መሃል እንግዳ ቀመር መተወር። ሳኦልም መድኃኒት ያውቃል፣ ሲታመም ዳዊትን ይላል። ንጉሡም ውበት ያፈቅራል፣ በውብ ዜማ ይመሰጣል። ፈውስን የጠላለት ግን በገናን ያህል ይሰብራል። ከጠላቱ ጭፍሮች ይልቅ የአዝማሪ ልሳን ይፈራል፣ በዝማሬው ይሸበራል። ያኔ ነው መካሪ ጠፋ፣ ያን ጊዜ ነው የእውነት ሞት። አዝማሪን መሰንቆ ነጥቀው ልሳኑን የሸበቡት ለት መጥኔ ለአዝማሪው ልሳን ዝምታ ላለመደ የወቅስ ቢሎ ያሞግዝ ዘንድ ዜማ ስንኝ ለገመደ መጥኔ ለዛ ዜመኛ መጥኔ ለዛ ዜመኛ ዜማ ህመም ለሆነበት ልሳኑ ጠላት ለሆነው ንጉሥ ላሸመቀበት ስንኞቹ ላስፈሩለት ስባሄ ለነዛ ዜሞች ከልብ ላይ ልታተሙ በረቂቅ ቀመር ተነድፈው ከነፍስ ጋር ልታደሙ መወድስ ለንጉርጉሮ ለአዝማሪው ጦም ለዛ ከአስተዋይ ልብ ለማይነቅሉት ምን ቢያግዙት ለወረዛ ደግሞም አይገድሉት ነገር ልሳን ተው ቢሉት እሱን እንኳን ግድ ቢሉት ጋራ ወንዙ ዝማይል ያዝማሪ ልሳን መንፈስ ነው ተራራ ባህር የሚከፍል መች ቢጠሉት ይሸሹታል። ማረፊያው ነው የራስ ጆሮ ያው ቃሉን ይበትናል ከዜማ ጋር አስተባብሮ እረፍት ነው የሚነሳ እውነት ውበት ሕይወት ቋጥሮ ምንስ ደባ ቢያደቡበት አያመክኑት ምን ቢያሴሩ ስንኞቹ ሀገር ናቸው ሕዝብንም ነው የሚነግሩ ግድግዳ አይከትረውም። አንዳንድ እውነት መንፈስ ነው። ካገጠጠ አይመለስ። ምን ግዙፍ ማቅ አይከልለው። እንዲህ ኮ ነው ዜማ ሲሰምር፣ ይህን ኃይሉ ክራር ሲከር፣ የዓለምን ቋጠኝ ስቃይ በጡም ዜማ ማባረር፣ በትውልድ ሰጣ ገባ ውስጥ አንድ ደማቅ ቀለም ማስመር፣ በዘመናት ትክል መሃል እንግዳ ቀመር መተወር። ሳኦልም መድኃኒት ያውቃል ሲታመም ዳዊትን ይላል። ንጉሡም ውበት ያፈቅራል፣ በውብ ዜማ ይመሰጣል። ፈውስን የጠላለት ግን በገናን ያህል ይሰብራል። ከጠላቱ ጭፍሮች ይልቅ የአዝማሪ ልሳን ይፈራል፣ በዝማሬው ይሸበራል። ያኔ ነው መካሪ ጠፋ፣ ያን ጊዜ ነው የእውነት ሞት። አዝማሪን መሰንቆ ነጥቀው ልሳኑን የዘጉበት ዕለት አይኖች እውነትም አይደለ ውሸትም አይደለ፣ የንጥቀት ሐሳብ ነው፣ ቅዠት ነው አትብሉ፣ የቅጽበት ሐቅ ነው። ትናንት አመሻሽ ላይ ምድር ስታሸልብ፣ ሊቱ ሊደላደል፣ ጨለማ ሲያረብብ፣ ብርሃን ምድሯን ሲሸሽ፣ ምሽት ስትደረብ፣ ትናንት አመሻሽ ላይ አመሻሽ ላይ ትናንት ከዋክብት ሊነቁ ካጠላሁ ሰማይ ላይ ትናንት አመሻሽ ላይ ከዋርካው ስር ላለ አይኖቹን አድማስ ላይ ሰማይ ላይ ለዋለ ሁለት ክስተት መሃል ሐሳቡን ለሳለ ፀሐይ ስትከተት እውነት ተስተዋለ። ከሰማዩ ጫፍ ላይ የተንጠለጠሉ ውበትን የሳሉ ብርሃን ይሞሉ ዘመን የሌላቸው የእግዜር አይኖች አሉ። ሌላም ስሌት የለው ቀመርም አይሻ መምሸት ቢሉ መንጋት የእግዚአብሔር አይኖች ናቸው። ሌትና ቀን ማለት እኒህ የእግዚአብሔር አይኖች ድብቅም የላቸው ከጫፍ ጫፍ ያሉ ህዋውን ሰንጥቀው ጠፈሩን ተሻግረው ከምድር ላይ አሉ። ኃጢአት ሲደራ ዓለም ሲተላለፍ ሰው ከነፍሱ ሲሸሽ ከሥጋው ጋር ሲከንፍ በርኩሰት ሲታቀፍ እኒህ የእግዚአብሔር አይኖች ከሰማይ ጫፍ ያሉ ይህን ተጠይፈው ፈጥነው ይዘጋሉ። እሱ እኮ ነው ሌሊት፣ ይህ እኮ ነው ምሽት፣ ከሰማይ ጫፍ ያሉ የዐይኖች መዘጋት። ቅድምን ቸል ብሎ አሁንን ተስፋ አድርጎ መዓቱን በምሕረት በትዕግሥት ታድጎ እግዜሩ በተስፋ ዐይኖቹን ሲከፍት ሽፋሽፍቱን ሸሽታ ስትንሳፈፍ ንጋት ሌቱ ነጋላለሁ ትናንት ከዋርካው ስር እውነት ያላየሁት ሌላም ስሌት የለው ቀመርም አይሻ ንጋትና ሌሊት የእግዚአብሔር ዓይኖች ናቸው። ቀንና ሌት ማለት የዘመናት ቁጥር፣ የዘመናት ስሌት ደግሞም እኮ እናት ዓለም ያን ጊዜ ነው የሀገር ሞት ስለ ምድሩ ደንታቶ ዜጋዋ ዳር የቆመለት ሳይሰንዝሩ እጅ መስጠት ምንድን ነው እንዲመዋለል ሳይገባን ሰርክ ማጨብጨብ፣ ከማንም ጋር ምንም መምሰል። አገሬ ዛሬ ስለየልሽ ጥፋትሽ ሆነ ዘንድሮ ትውልድሽ እንዳይሆን ሆነ ማንነቱን ሜዳ ጥሎ መምሰልን ጥርሱ ላይ ስሎ። አረ ምንድነው ውል ማጣት አበሻን ምንድንፍጣባው ነባር ክብሩን የትም ጥሎ በቁራሽ የተመሰጠው ሐሳቡን ለሆታ ጥሎ ለጭብጨባ የተሰጠው። አረ ለምነው በለስ ስሙን የሰዋው ዘንድሮ አደባባይ የተጋፋው የልቡን በጥርሱ ሰብሮ ወይ የሸሸው አንገት ቀብሮ እንጃለት መሰብሰቢያውን ስክን ሁሉ ተበተነ። እንደ ሳቡት ተላጠቀ ለማይሞቅ ግለት ተነነ። እነዛ እንኳን ድንገቶችሽ በሙግት ህዝብን ይፈቱ አደባባይ ያነሳቸው እንግልቱን የተጋቱ ዋኖችሽ ላይ የዘበቱ ላመናቸው ወይኔን ጥለው ህዝብን ትተው ሩቅ ሸሹ። አንዳንዶቹም መስለው አድረው ተረጫጭተው ተሞካሹ። ዝግ ያሉትም በስባር ቅስም ባጉል ተስፋ አጉልታሹ። እናት አለም ምንም ቀረሽ የኔትዩ ማንም የለ። አንዳንዱም ምን ገዶኝ ብሎ ለቅንጣት ወንበር ተሳለ። በሞትሽ ላይ ድግስ ጥሎ ለውድቀትሽ ተማማለ። አንቺ ምድር ዛሬ ስለየልሽ ጥፋትሽ ሆነ ዘንድሮ። ጎበዝሽ ከሞቆ ሞቋል ማንነቱን ሜዳ ጥሎ መምሰልን ጥርሱ ላይ ስሎ እነዛ እንኳን እናቶቻችን የባል እብሪት እምቢኝ ብለው ካጉላባት ጠብ ከልለው ክብራቸውን ሙጥኝ ብለው ያሳደጉን እነሱ እንኳን የዋሆቹ ስብህናን ያስተማሩን እኛም ብለው ተጎሳቁለው ሰው ሳይመስሉ ሰው ያደረጉን ቅጠል ሸጠው ጥሬ ቆልተው እንደሚላክ ብላቴና በቡና ቁርስ ተሸንግለው ያልሆኑትን መስለው አየን እናትነት ረከሰ። ሳይገባቸው እልላሉ የእናት ሰልፍ ሜዳ ፈሰሰ። እረ ምንድነን ምንድነን ለአፍታ ለመጠየቅ ለትውልድ ግድ አለመኖር፣ ከየነፈሰው መነጠቅ፣ ለማን ለምን አለማለት፣ ከማንም ጋር መስሎ መድመቅ ወይም ሸሽቶ ከዳር መውደቅ። እረ ምንድን ነው በበለስ እንደዚህ ዝምታን ማስጌጥ፣ ነባሩኔን ሜዳ ጥሎ ለእውነት አለመደንገጥ፣ የገባን መስሎ መመሰጥ። የዘንድሮስ ትዝብት ነው ሁላችንም ጅምላ ሆንን በቀደዱት መፍሰስ ብቻ ሀገር ቀረች ያለ ለምን? አየሽ ደግሞ እናት አለም ያን ጊዜ ነው የሀገር ሞት ስለ ምድሩ ደንታቶ ዜጋዋ ዳር የቆመለት ምንም ልትሆኝ ምንም ቀረሽ ጎበዝሽ ወኔውን ጣለ የእናቶች የዋ ፉከራ አደባባይ ሜዳ ዋለ አወኩኝ ነቃው ያለውም ባህር ጥሎ ተጠለለ ፌሽታ እንጂ ለባለምርኮ ህዝብን ያህል ለማረከ ግዳጁን ላያቅ ጦረኛ ምስራቹን ለሰበከ መጥን እንጂ ለጉዞ ሙሴ መልህቁ ከእጁ ላለ ማዕበል ላይ ለሚደክመው እግሩን ደሴት ላይ ላልጣለ ዛሬም ነገም እኔ ላለ ምድርሽን ስጋት ለበሰው፣ ሁሉም ነገር ላይሆን ሆነ፣ ጠያቂ አጥቶ ተባተነ። ለምን ማለት እርም ሆኖብን ዝምታ ብቻ ገነነ። እረ ምንድነን ምንድነን ለአፍታ ለመጠየቅ ለትውልድ ግድ አለመኖር ከየነፈሰው መነጠቅ ለማን ለምን አለማለት ከማንም ጋር መስሎ መድመቅ ወይም ሸሽቶ ከዳር መውደቅ። ደግሞም እኮ እናት ዓለም ያን ጊዜ ነው የሀገር ሞት ስለ ምድሩ ደንታ ዜጋዋ ዳር የቆመለት። የተካደ እውነት የምንክደው እውነት አለ፣ ቅንጣትም ጥርጥር የለው። እንደምወድሽ ታውቂያለሽ፣ እንደምትወጅኝ ያውቃለሁ። ሰው መባል በደል ሆኖን ቃልም ከልብ ተነጥሎ ማፍቀራችን ላይሰማ በመምሰል ክርታስ ተጥሎ በትምክት ልባችን ዝሎ ሐሳብሽን ከኔ እየሰማሽ አይንሽ ላይ አይኔን እያየው አላፈቅርህም ትያለሽ አላፈቅርሽም እላለሁ። ከዚህ ወዲያ በደል አለማመንም መጉደል ነው። የምንክደው እውነት አለ ታመን እንኳ የማንለው። እንደምወድሽ ታውቂያለሽ እንደምትወጅኝ አውቃለሁ። እስከምታርፍ እረፍት የለህ ጀንበር ነክታ እስክትጠልቅ ድምቃውላ እሳት መስላ ከአድማስ ጀርባ እስክትወድቅ ብርሃን ከምድር እስኪነጠቅ እስከ ውድቅት አይንን አሻግረ ተክለ ሀሳብክን ጠላት ላይ ስለ ጣትን ሰብተ ቃታ ስጋ ነፍስ ተንጠልጥሎ የማታክት ቀን ከማታ ጎበዝ ነቅቶ ትርፍሽቶ ፍጡር ታጥቆ በማለዳ ብዙን ሰጥቶ ኳትኖ ውሎ ወጥቶ ወርዶ ጋራ ሜዳ እስኪከተት እልፍኝ ጓዳ እስከ ንጋት ሚስት ልጅ ግን እየናፈቅ ወዳጅ ዘመድ ምኞትን በያሳብ እያሰረክ በካኪ ስር ተጨብጠ ጫማ ከእግር ላፍታ ላይ ወልቅ አሸዋ ላይ ውሎ ማደር ወገብክን እሳት መታጠቅ ነፍስ መስጠት ነፍስ መንጠቅ ምንድን ነው የዚህ እውነት ምስጢር ትንቅንቅን ያስመረጠ ይኖ በለኝ ቃል ክልስማ ደረት ክላረር ያሰጠ ቀን ጥሎብህ ቀን ቆርጦብህ ዘመን ለዚህ ተሰፍሮ አቤት ወዴት ካፋፍ አፋፍ ውረድ ሲሉ ማደር ወሮ ለማን ለምን አለማለት ግደል ሲሉ ደግሞ አባሩ ቀይ ሆኖ የጣር ሰፈር ስምክን በደግ ላይ ያነሱት እድሜን ሙሉ ወጥቶ አደር ብረት አዝሎ ውሎ ማደር ከጠላት ነፍስ መገዳደር አንተ የድንበር ቃፊር ያገር ሙሉ ጠባቂ ነፍስ ለምን ማለት ስድብ ሆኖ ወደ ገፉ የምትነፍስ ለማን ማለት መጥን የሆኖ በቀደዱት የምትፈስ ምንድነው የነፍስ እውነት? እንደዚህ ነው ብለህ በለኝ። ለምንድን ብለህ ሳትጠይቅ ሰርክ መድከምን ያመመኝ የቀደሙት እውነት ይሁን ከእምነት ገዝፎ የደደረ ማንነትን ከርስት ጋር በእትብት ያስተሳሰረ ከሞት ክብርን የሰፈረ የቀደሙት እምነት ይሁን የወኔያቸው እሳት ትንታቅ ከውርደት ሞት አሰኝቶ ከአፋፍ አፋፍ ያቆመ ጥግ ደረት መስጠት ለእሳት ላንቃ በጠላት ክንድ ስለት ማስረግ ይህ ነው የእውነት እውነት እባክህን እንዲህ በለኝ አፋፍ ኑረ ያሰብከውን እውነትክን መስማት አሰኘኝ ርስት ካልክ እውነት አለ። አገርና ሰው አንድ ነው። አገር ነው ለሰው መኖሪያው፣ ሀገር ያለ ሰው ስም የለው። ምንድነው የምታስሰው ከሳት ላንቃ ያታገለ ባሻ ያላሳደረ ከወዳጅ ማኅበር የለየ ነጥሎ አፋፍ ያቆመ ለምን ነው እንዲህ ነው በለኝ ግን ዜማ ልስማ። እፎይታን የማታቅ ነፍስ አፋፋየኋት ቆዝማ። አየ ደግሞ ወንድም አለን ያሁሉ ትግል ድማት ታዛቢ ሀሳቢም የለው የከሌ ወታደር እንጂ የኢትዮጵያ የሚልህ ማን ነው? ወታደርን ገዳይ እንጂ መከታ የሚለው የለው። ደግሞም እኮ ወንድም በዛ ጻረሙት መሃል ጽን ነፍስህ ለመሥዋዕት ቆማ መላ ሕዋስህ ድል ተጠምቶ ትንፋሽ ከሞት ታድማ እንደው አንዳንዴ እንኳን ለምን እዚህ ያለው አትልም ለማን ለምን እንድትደማ ቁም ብላ አትጠይቅም ከጀርባ ያለውን እውነት ነፍስ ቅንጣት አትሞግትም። አንተ የድንበር አጥር የአገር ሙሉ ጠባቂ ነፍስ ለምን ማለት ስድብ ሆኖ ወደ ገፉ የምትነፍስ ለማን ማለት መጥኔ ሆኖ በቀደዱት የምትፈስ ምንድን ነው የእውነት እውነት እንደዚህ ነው ብለህ በለኝ ለምንድን ብለህ ሳትጠይቅ ሰርክ መድከም ነው ያመመኝ ባንክና ባንኮኒ ሁለት ሰዎች አሉ፣ እኩል የሚደክሙ እኩል የሚውሉ በልደታ ሰሞን በደሞዛቸው ቀን አንደኛው ለነገ ወደ ባንክ ይከንፋል፣ ልፋቱን ሊሸሽግ ወዲያው ይጣደፋል፣ በድካሙ ዋጋ ሐሳብ ይሸምታል። ሁለተኛው ደግሞ ባንክ አይታየውም፣ ባንኮኒ ነው ቦታው። ጠርሙስ መቀያየር፣ መለኪያ ማጋጨት፣ መጎጨት ነው ድርሻው፣ መስከር ነው የሚሻው። ይህ የባንክ ወዳጅ ነፍሱን ቋጥሮ ያድራል ገንዘብ እያበዛ በወራት ልፋቱ ምኞት እያባዛ ጭንቀት እየገዛ ለእሱ ኑሮ ማለት ዛሬን አለመኖር ለነገ መሰነቅ ዛሬን ያህል እውነት ለምናልባት ነገ አርቆ መደበቅ ሁለተኛው ደግሞ ባንኮኒ ላይ ቆሞ በአይኖቹ አሻግሮ ቆናጅቱን ስሞ ነባር ቀልቡ እስኪስት አልኮሉን ደጋግሞ ሐሳቡን ይረሳል፣ መርሳቱን ያስባል። በዳንኪራው ጡዘት ይጠፋል ርቆ የሰሞን ጭንቀቱን ባንኮኒ ላይ ታርቆ ዝግ እንኳ የላፍታ እንዲህ ነው አመሉ፣ ሐሳብን መርሳት ነው መስከር ላይ ነው ውሉ። ከኒህ ሁለት ሰዎች እኩል ከሚለፉ በአንድ ከሚውሉ እኩል ከሚከፉ በዋጋቸው ዕለት ወደ የእርካታቸው ከሚጠዳደፉ የሚስተዋል እውነት አንድ ነገር አለ። ባንክም ባንኮኒም ላይ ጎልቶ የተሳለ ሰው ማለት እንዲህ ነው። ተስፋ የለታ ወደ ባንክ የሚሮጥ ገንዘብ ላይ ሐሳቡን ደርቦ የሚቀመጥ አሊያም ተስፋ ሲያጣ ወይ ነገር ሲገባው አልኮል ላይ ተሳፍሮ ከሐሳብ የሚያመልጥ ሲነሳ ከሰሜን እስከ ደቡብ ጫፍ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ጽንፍ መገኛሽ ከፍልፍል ዋሻ እስከ ተራራ አፋፍ አንቺ የኢትዮጵያ አዋጅ የጥበብ ማዕድ ማዕቀፍ የምግባር የእውቀት አጸድ የማንነት ጽኑ ክፈፍ አክሱም ጽዮን ደብረ ኤልያስ ሙጣ ጊዮርጊስ እስጢፋኖስ ተጉለት ይፋት በጌ ምድር ላሊበላይ እጅሽ መቅደስ ቁልቢ፣ ግሸን፣ እንጦጦ ከአክሱም ጽዮን የትም ድረስ አንቺ ነሽ ትብቴቄ የመገኛዬ ቦታ። ሰው ያሰኘኝ አርባርሽ ነው የወረኩበት ኮረብታ። ጥንት ቀደም ሳለሁ ቅንጣት ስባል ትንሽ ብላቴና ማንንም ምንንም ሳላውቅ ነፍሴ ባንቺ ተወስና ሁሉም ካንቺ ቆርቤ ያለው ስጋ ነፍሴ አርጋሽ መና አንቀልባይ አንቺ ከሆነሽ የኔ መባሌ ማህተም የዕድሜ ሙሉ ሰዋስውዬ የኑሮዬ አሸንክታብ ልጅ ፍቅራችን ይጽና፣ የነፍሴን ኪዳን ተቀበይ። ብረሳሽ ልረሳ ብዬ ያለሁ ባንቺው አይ ከመቅደስሽ አለኝ ኪዳን ዘመን ቢርቅ አይታበይ። ደግሞ እውነት ቢነገር ኢትዮጵያስ ማንን ትልከቶ ፊደል ቢሉ ዜማ ጽሕፈት ዘመንስ በማን ተሰልቶ ጥበብስ ከማን ተከቶ ከዋሸራ አቡሻህር ዋልድባ ደብረ አባይ ቢሉ ቤተልሔም ድጓ ቋቋም ሐይቅ ዲማ ትርጓሜ ብሉ ጎጃም ቅኔ ካልቆጠሩ አክሱም ላይ ቅርጽን ካልሳሉ የኢትዮጵያ ሲጥበብ አምድ መነሻው ከየት ነው ብሉ እንዲህ ብለው አይወስኑሽ። ምልአትሽ ያለል የለው የሕግጋት ስሪት አዋጅ አስተምሮች ትንሣኤ ነው። ጽርሐ አርያም ሰማያዊት ብሉይ ሐዲስ ዘመንሽ ነው። ታዲያ ጽዮን ማን ልበል መብቀያ የሴቱ ስፍራ መቅደስሽ ነው ሰው ያሰኘኝ ፊደሌ ነው ያተራራ ምኔም በአንቺ ተሰውረዋል አልዘነጋሽ እንኳ ላፍታ ከስትንፋሴ አለ ቃለሽ ነው የኔ ትርታ የኔታ ቤት መቼ ይረሳል የተገሩበት ኮረብታ የጥበባት ጎልጎታ አለውጥሽ ዘመን ቢርቅ መንፈስሽ ነፍሴ ላይ አለች በዲስኩሯ በሐሳቧ ሰርክ ላንቺ አለያያለች አንቺ አምባ ይኸውልሽ የነፍሴን ኪዳን ተቀበይ ለአይን ጥቅሻ ላንለያይ ታስሬ ያለሁ ባንቺ ዋአይ ከመቅደስሽ አለኝ ኪዳን ዘመን ቢርቅ አይታበይ እስራኤል ካደጉበት የኔ ከሚሉት ኮረብታ የበደል ጽዋቸው ሞልቶ ሲጋዙ ያለ መከታ ይሉ ነበረ በአንድ ቃል መሰረ ሳይኩኪ ኢየሩሳሌም ለትርስአኒ የማኔ ወይ ጥጋ ልሳኔ በጉርኤ ለእመ የተዘከርኩኪ። ይህንን ነውን የምልሽ ብረሳሽኔም ልረሳ። ስም አጠራሪ አይታወቅ ሌላኔ ብዬ ባወሳ ራሱን የካደቀን ነው ሰው ራሱን የሚረሳ። ነፍሴ ላይ እንዴት አትሞ ማተምሽ ጥቂት ውይብ ቤተልሔም ደጅ ሰላም መቅደስሽ ትዝታሽ ሊያብብ ሰርክ ሩጫ ቅኔ ማህሌት መረቧ ሲጮ ሳይነጋ ከኔታ ፊት ፉክክር እጹብ ለመባል ፍትጊያ አልያም ንባብ ዜማ ገድፎ ወይም መቅመስ ጽኑ አለንጋ እንዲህ ኮነው የኔ እውነት ሰው የመሆን ጅምር መንቂያ ከጎተራሽ ሰፍሮ ማደግ ተጣብቶ ከቅፍሽ ጉያ ከልጅነት እስከ እርግና ደስታዬ ካጸድሽ አለ ምንም ውበት የማይነጥቀው በደሜ ላይ የተሳለ ኢትዮጵያስ ማን እንትላለች ያላንቺ እኔዋም የለ ፍቅራችን ከቃል በላይ ነው ፍቅራችን ከቃል በላይ ነው። ብረሳሽ እኔም ልረሳ ስም አይታወቅ ሌላ እኔም ብዬ ባወሳ ራሱን የካደቀን ነው ሰው ራሱን የሚረሳ። እናት ዓለም ይኸውልሽ የነፍሴን ኪዳን ተቀበይ ብረሳሽ ልረሳ ብዬ ታስሬ ያለሁ ባንቺው አይ ከመቅደስሽ አለኝ ኪዳን ዘመን ቢርቅ አይታበይ ለዚች ምስኪን ሴት ወጀብ ቁሩ ልጸናባት። ውስጧ ቁስል መርቅዞባት መሳቂያዋ መድመቂያዋ የፊት ጥርሷ ተነቃንቆ ሳቋን ንጥቆ ነፍሷን አንቆ አሎልቅ ብሎ ሲያስጨንቃት ይሄዋለች ወጌሻ ጥታ ጤና ርቋት ፈውሱ ጠፍቷት የነቀዘ ጥርሷን ነቅሎ ከኩይ ቁስሏ የሚያድናት ተገልጦልሽ እንደው ሚስጥር ታይቶኝ እንደው እጹብ ነገር እንውጣ ከጋራ ዋናት እንስፈር ከታላቁ ደብር አሜኬላ የማያግደን ቁጥቋጦም የለበት ነገር እውነትማ ተጠምሮ እንደው አጥንታችን ላይ ይፋታ እስትንፋስሽ ሽቶኝ እንደው ከጠረኔ ላይ ላፍታ ባክሽ ውዴ እንሳፈር ነፍሳችንን እንልቀቃት ታደርሰን ከራማ መንደር ምኑንም ይግዛ ፍቅራችን ምኑም ሁሉም በእኛ ይደር ሆነሽ እንደው የልሜ ንግሥት የቀትር ጥላ ሰመመኔ የዘመኔ መከተቻ የቀን የሌት መባከኔ በአት ሆኝሽ መስወሪያ ምለላሽም መክነፍ በኔ ነፍሴ ተዘምር በሲቃ ከልቤ ነቀል ስጋት ማንም የለም ከደሜ ውስጥ ይኸው ናኝ ፈሰሽበት ግና ውዴ አደራሽን ፍቅርሽ ለቅጽበት አይላላ ከባላንጣ መስለሽ አድረሽ ነፍስሽ ከባዳውላ የሶምሶን ጽናት የለኝም እንዳትኝብኝ ደሊላ ንጋት ላይ እንደምትቀላ እንደ ጸደይ ሙሉ ፀሐይ ጨለማዬን ችሎ ሊገፍ ልብሽ ከልቤ ሊታይ ምንሽም ምኔ ከሆነ ከዓይንሽ ብለይን ዓይኖቼ ላይ ተአምርም አይደል ከቶ ከኤደን ገነት መዋሉ ስባይ ሰብ ያንስብናል መላእክት ከኛ ጋር አሉ ፍቅር ውስጥ ሕይወት አለ ውበት አለ አብሮ እያሉ ከልቤ ስር የጋመውን ስውር ሰደድ ፍቅር እሳት ዐይኔ አይገልጸው እምባ ቢጠምቅ ደም ቢነከር እልፍ ወራት ውዴ ልሳኔም ዲዳ ነው ዓመት ቢያወራ አይችለው የፍቅር ንዳድ ቃጠሎ መነገሪያው ምን ህዋስ ነው? አማልክቱ ላበረቱኝ በጉብዝናዬ ስተጋ አጥንቴን ከአንቺ ማግሬ ነፍሴ ከነፍስሽ አድርጋ ከጸናብኝ የህይወት ምርግ ወኔ ቋጥሬ ስዋጋ ውዴ ቆይኝ ከመስኩ ላይ ዘመንም ቢሸሽ እንጣበቅ ቤርሳቤህን ሆነሽብኝ ልቤን ወክትሻት እንዳልውድቅ እችልበት አቅል የለኝም እሸሸግበት አንዳች ጥግ ጉጉቴ ፍራትን ቃኘ ስሱ ነፍሴ ስጋት አዝላ የሁሉ ቅዠት ከሆነ ነፍስሽ ለነፍሴ ምላ ሐሳባችን ተሰምሮ እንደውን እንከተት ከአንድ ጥላ ተአምርም አይደል ከቶ ከየደንገነት መዋሉ ስባሄ ሰብ ያንስብናል መላእክት ከኛ ጋር አሉ ፍቅር ውስጥ ሕይወት አለ ውበት አለ አብሮ እያሉ ዘመን እንደ ውል እርሙ ነው መንጋቱ ላይ ቀር ይመሻል መኖር እንደ ሁለት ቤት ነው መምሸቱ ላይ ቀር ይነጋል ፍቅሬ መንገዱ ሩቅ ነው ገደል ባህር ተሸክሟል። አደራሽ እንስሱ ነፍሴን እምነቷ በስጋት ሳስቷል። እቴ ቀልብሽ ገዝፎ እንደሆን ከተስፋዬ እምነት ቋጥሮ ጉልበታችን ጸንቶ እንደሆን በአንድ ክታብ ተጠፍሮ ያንን ክረምት እንለፍ የሌቱን ቁር ያን ሮሮ ውዴ ልከተልሽ ጠፈሩን አልፈን እንስፈፍ ነፍስሽ ከነፍሴ ትሰረግ በማላእክት አክናፍ እንክነፍ አድማስ ይሽሽ ዳር እንጣ ፍቅር እኮ የለውም ጽንፍ ግና እባክሽ አደራሽን ሕዋስሽ ከኔ ጋር ይስራ። ነፍስሽ ላፍታ ትታኝ ሸሽታ መንፈስሽ ለቅጽበት በራ። መለየትን ቀልቤ አይችልም እንዳትቀር ነፍሴ ታውራ። ግና ውዴ እባክሽን ግና ውዴ እባክሽን ይህ ሁሉ ቅዠት ከሆነ ነፍስሽ ለነፍሴ ምላ። ሐሳባችን ተሰምሮ እንደው ልንከተት ከአንድ ጥላ ተአምርም አይደል ከቶ ከኤደን ገነት መዋሉ ስባሄ ሰብ ያንስብናል መላእክት ከኛ ጋር አሉ። ፍቅር ውስጥ ሕይወት አለ፣ ውበት አለ አብሮ እያሉ ማነው ተጠያቂው? የዘመናት ተንከላዋሽ ሰርክ ነዳይ ብኩን ገባር የይዙፋን ተንበርካኪ የየመጤው ድርብ ስፍር ከዘመን ዓመት ለይቶ ከወራት ቢሉ ሚያዝያ ከቀናት ዕለት ለይቶ ቁጥር ቢሉ በማለቂያ የዕድሜ ልክ ጾሙን ፈሰከ የዓመታት ልጓሙን ፈትቶ ያማጠውን ምቅ ተንፋሽ አደባባይ መሃል ተፍቶ የግንቦት መባቻን ይዞ ሙጥኝ ብሎ ሜዳ ወጥቶ መቼም ነገር ሲነገር ጥንትም ተረት ሲተረት ያልፈተሉት መች ይከራል መች ይላላል የሀበሻ ሞት መስከረምን ዳምኖ አልፎ ጥቅምት ይዞ እንደባተ ጥቅምትም ጓዙን ሸከፈ ሳምንት ቀረው ሰነበተ እንደተባለ ያኔ በዋይታው ቀን ከቶኑ ስር የዳናችሁ እድል ከእናንተ ሁና አረር ያላገኛችሁ ብሎላችሁ የሸሻችሁ ለዛ ለአገሬ ተስፋ እንደመከልብ ሆኖ ለቀረ ዳኝነት ለራስ ነውና ምስክርም ከነበረ እስኪ እናንተ እሱ በሉ ማን ነው አጥፊስ የነበረ? እነዛ ድንገቶች ናቸው እነዚያ ድንገቶች ናቸው የጋጣውን በር ያሳዩ፣ በለስን ከላንቃጥለው ክፉና ደግን ያስለዩ፣ አዘን ቁጭት ቀን ያዋዩ። እነዚያ ድንገቶች ናቸው ከግዞት ያስሸፈቱ፣ ቀንበርህን የሰበሩ፣ ተራራውን ያራዱ፣ የሌቱን ጽልመት ያበሩ። ከጋጣው ፈክሮ ወጥቶ በቀደር ፀሐይ ላለቀ፣ የልሳኑን መግነት ፈትቶ ጽኑ ላደቀቀ እንደው እናንተ ያያችሁ ብሎላችሁ የሸሻችሁ ለማተባችሁ ብላችሁ የእነሱ ያገኘናል ይህ ሲቅርብን ሳትሉ ጥግ መጣል ነው ፈንታው ቢናገሩ ይሄም ቢሉ ብላችሁ ሳታብሉ ለዛ ላገሬ ተስፋ ድመከልብ ሆኖ ለቀረ ዳኝነት ለራስ ነውና ምስክርም ከነበረ እስኪ እናንተ እሱ በሉ ማን ነው አጥፊስ የነበረ? ወይንስ ዋኖች ናቸው ወይንስ ዋኖች ናቸው ከመንበሬ የከተሙ በስቃይ ወይን ያጋጩ በፈውስ የታመሙ መፈጠረ ለግዞት ነው ትራፊ አንቺ ጆቢራ የምናውቅለኛንን ከእኛ ወዲያ ድንቄ ማውራ ንደትህን የምንሞቅ የምትቃጠል ደመራ ብለው ያሉ በአደባባይ ያላፈሩ በነፍስ ላይ ሲጨክኑ በደረተ አረር ለቀው ለውድቀት ሲፋጠኑ ምለው ያሉ ተገዝተው ለሀበሻ አርነት ምኑ እናንተ ይህን ያያችሁ ብሎላችሁ የሸሻችሁ ለማተባችሁ ብላችሁ ለዛ ለአገሬ ተስፋ ደመከር ሆኖ ለቀረ ዳኝነት ለራስ ነውና ምስክርም ከነበረ እስኪ እናንተ እሱ በሉ ማን አጥፊስ የነበረ? ወይንስ እነዚኞቹ ወይንስ እነዚኞቹ ለዓመታት ከተኙበት እረፍት የለው አጉል በረት አመልካች ቀስቃሽ አግኝተው ተገልጦላቸው አርነት ከድድሩ አለት ጀርባ የኔ ላሉት አንዳች ሲዘምሩ የወደቁ በእብሪት ጭፍራ ያለቁ ብሩህ መንገድ አየን ብለው ዳር ሳይደርሱ የወደቁ እነዚህ ሆኑ አጥ እስኪ እናንተ ተጠየቁ። በጉንጭ አልፋ የረቤ ወግ ህሊና እንኳን ውሉም ቢለቅ ልጓሙ እንደው ዳር መቆም ነው ከአቁ ገንቦ ለመጥለቅ። እናም እናንተ ያያችሁ ለማተባችሁ ብላችሁ ከሰለስቱ እውነት አንዳች ምስጢር መስጠራችሁ ቀልባችሁን ያዛርጋችሁ ተማክራችሁ ከነፍሳችሁ የእነሱ ያገኘናል ይህ ሲቅርብን ሳትሉ ጥግ መጣን ነው ፈንታው ቢናገሩ ይሄም ቢሉ ብላችሁ ሳታብሉ ለዛ ለአገሬ ተስፋ ለመከልብ ሆኖ ለቀረ ዳኝነት ለራስ ነውና ምስክርም ከነበረ እስኪ እናንተ እሱ በሉ ማን ነው አጥፊስ የነበረ? ሴት እንባ ሳቅ ከጥርሶችሽ መሃል ከፍንጭትሽ አብሮ ምንም አይታየኝ ዝብርቅርቅ ነው መልኩ፣ ፈገግታ ሻቅፎት አለ በጉያው ሰውሮ። ቢፈለቀለቅ ገጽሽ አይንሽ ሐሴት ሞልቶ፣ ማን ያውቃል እርግጡን አጥንትሽ ቆሞ እንደው ባዘን ገርጥቶ ከሳቅሽ ደምታቶ አዘንሽ ቢደምቅም እንባን አይንሽ ቋጥሮ ሳቅሽ ይኖር እንደው ከንባሽ ተመሳጥሮ ከሳቅሽ ተሳስሮ ማን ያውቃል እውነቱን ማን ያውቃል ውሸቱን ሐሴት ነው መከፋት ከልብሽ ያለውን ይልቅስ ልንገርሽ ከተቀላቀለው ሐሳብ አፋፍ ቆሜ ልቤ ያስተዋለው ሳቅሽም እንባሽም ሁለቱም ውሸት ነው። አንቺ የተፈጠርሽው ከእነሱ መሃል ነው። እነሱም የኖሩት አንቺ ስላለሽ ነው። ፍሬ አልባ አበቦች ፍሬን ለተራበ አፍርቶ ለመብላት ሐሳቡን ለሳለ ረግፎ ከመቅረት ምንስ መርገም አለ? ይመሻል ይነጋል፣ አበባም ያብባል ወቅት እየጠበቀ ዘመን እያሰላ አብቦ ይረግፋል ፈርቶ ላይበላ ሰርክ መብቀል እንጂ ማፍራት አልተደልን ፍሬ አልባ ሆነናል። ምን አብረን ብናብብ ረግፈን ቀርተናል፣ ያጋጨነውን ወይን ወርውረን ሰብረናል። እንዲህ ነው ቅኝቱ፣ ይህ ነው እውነታችን። አንድ የነበርንበት አፍታ ነው ዕድሜያችን። ስንተከልማ ሜዳ ቢሎ አዳራሽ ተሰብስበን ነበር፣ እልፍ አልፎ ቁጥራችን ቅንጣት ሳንቸገር። ጽንፋቷል ፍቅራችን፣ ሌላ ሐሳብ ላንሰማ፣ አፍርተን ልንታይ ልንሆን ግዙፍ ማማ። ዘመን ማይዋጀው አበሻ እንዲሁ ነው። ሲጀምር አብሮ እንጂ ኋላ ለየቅል ነው። ረንደው እንደው በበለስ ምንድነውስ መብቀል ምንድነው አበባ ረክፎ ለመቅረጥ ለመሆን ፍሬ አልባ ይኸው ሌላ ዘመን ይኸው ጥፋት ሌላ የደከሙለት ተክል ሲደርቅ ላይሆን ጥላ ለፍሬ ያሉትን ቡጥ ራሱን ሲበላ የቱ ስብስብ ነው እነማንስ ናቸው ከጫፍ የደረሱ ከባሕሩ መሃል ከማዕበሉ ፊት ቃል ያላፈረሱ የልዩነትን እግር ፈጥነው ያላነሱ ጀማን ያላበሱ እስቲ እነማን ናቸው? እስቲ እነማን ናቸው ያጸኑ ጓድ ለተሰዋለት ለፈጁለት ዕድሜ በድላቸው ማግስት ደም ያልተላላሱ ያልተሰኙ መጥኔ ስንጀምር ግልቢያ እንጂ ምንም አንጠይቅም። ጋራ ሸንተረሩን ስርጓጎጥ ሜዳውን ላፍታ እናስተውልም። ሁሌ ስሜት እንጂ መልስ ሆነን አናውቅም። ይህ ነው ፈለጋችን፣ ይህ ነው ህላዊያችን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከጨለማው ሳንደርስ ተነዳደን ማለቅ የአርነት መንገድ በአገሬ ስህተት ነው። ሐሳብ የሌለበት ብላቱ ስሜት ነው። ሰርክ ጅምር እንጂ መጨረሻ የለው። መጥን እንጂ ለአገሬው ሰርክ ለሚጠይቅ ላጣ ቅንጣት መላ ዘላለም ለምትኖር ነፍሱ ተሸንግላ ቅስሙ ተሰንክላ ምህላ ለዚህ ሕዝብ እንዳመነላለ ፍሬ አልባ አበቦች ላይ ራቡን ለጣለ መጥን እንጂ ለአገሬው መጥን እንጂ ለአገሬው በጉንጭ አልፋ ዲስኩር ለሚወናበደው ጉም ለሚጨብጠው አፍ እያስሸፈተው ቁጭት ላሳረረው ለሚብከነከነው የእኔ የሚለው የለው ትከሻ ነው እሱ ለድል መፎከሪያ ለሽንፈት መወጫ ተቀጪ ነው ከርሱ ለመምሰል ነው ጥርሱ። የሆነው ቅኝቱ ይህ ነው እውነታችን ለምንድን ያልንበት ምንም ነው ዕድሜያችን። ረንደው በበለስ ረንደው በበለስ የትኛው ዘመን ነው የነማን ሕይወት እኛን ያፋቀረ የተማመንበት በአንድ እምነት መስመር የተሰመርንበት ንጉሥ ነው ወታደር ወይ የሲቪል መላ ፍትህ ያየንበት እውነት የተመላ የትኛው አንቀጽ ነው የእነማንስ ችሎት እኔስ ማነኝ ብሎ የተጠየቀበት ወይ ግድ የለም ብለን ቂም የረሳንበት ይኸው ነው እንዲነን ይኸው ነው እንዲነን አርነት ተጠንተን አብረን እንመክራለን ፍትህ የለም ብለን ባፍላ ተማምለን በረሃ እንገባለን ለተዘጉ ነፍሶች እንደማማለን ወይ አዳራሽ ገብተን ጀማውን ሰብስበን እንስናለን መላ እንዋገዛለን፣ እንናናዳለን። ዕድሜያችን ነው ጥላ። ይህ ነው መዝገባችን፣ ይህ ነው ውበታችን። ጥምረት ስንጀምር ነው በለስ ቀንቶን ባይሆን ደክመን ብንሸነፍ ማመን ሞታችን ነው፣ መፍረስ ምሳችን ነው። መነሻችን ስሜት እኛ ረጋ ሰራሽ፣ መንገዳችን ስህተት የጨበጥነው ፋሽ፣ ያሰርነው ሲፈታ ማገሩ ሲላላ አይቆይ እንኳን ትንፋሽ። ዘመን አይቆርጡለት አበሻ እንዲሁ ነው ሲጀምር አብሮ እንጂ ኋላ ለየቅል ነው። رندو ببلس من دنو اسم بكال من دنو أببا ركفو لمكرت لمهون فري ألبا الشات بي كسلمون تعب سفري مزلك بشري كدمش በዳዊት በገና ቃና በልሳኔ ብሰብርሽ ከሶምሶን ኃይልን ታድሜ በመንበርሽ ብገን እንኳ አመንዝራ አውል ብሰኝ የንስት እልፍኝ የማንኳኳ ፍቅሬ አይሻም ልቤ ቃልሽን ነፍሴ አትሻም ምሽታሽን ይልቅ ልቤ እውነት ያውቃል ፍቅር አስልቷል ሐሳብ ቃሽቷል ሐሳቤ ግዝት ነው ቃሌ የኔ ብለሽ አታልሚኝ በደማሜሽ አትደምሚኝ ባክሽ ጥኝ ሺ ይህ የኔ ትጋት፣ ፍስሐዬ፣ የኔ እውነት፣ የነፍሴ ውል፣ የኔ ልቀት። እናም ፍቅሬ አደራሽን ልቤ የሚኖር እንዳሰበሽ፣ እንደ ሻተሽ፣ እንደ ጓጓሽ የስቃይም ሲቃ ኤሎሄ ከልብሽ ራማ ይሰማ፣ የውዳሴን ጉርጉሮ በእንጉርጉሮሽ አይታማ፣ ምሳጤሽም ይዘባረቅ ከቶ ጩኸቴን አይስማ። ያጣጥለኝ ቸል ይበለኝ፣ ልብሽ አይከፈት ለኔ ትፍስቴ ይህ ነውና በእንቢታሽ መመነኔ፣ በሽታሽ መጨከኔ፣ ውዴ ግዘት ነው ቃሌ ፍቅር ብለሽ አታልሚኝ፣ በደማሜሽ አትደምመኝ ባክሽ ጤኝ ሻትበኝ ፍቅርን የምር ታውቂው እንደው ያፈቀሩትን ነው ማለም እምቢለኝ በሽለኝ ጉጉት ቀን ከሌት ሁሌ መታመም እዚህ ላይ ነው ፍቅር ማለት ኃይሉ ገዝፎ የሚጦዘው ምን ትለኝ በማለት ጉጉት ሐሳብ ነጥቆ የሚደምቀው ውሃ ጥም ልቡን ላጠፋው ምላሱ ለደረቀበት ውሃ ማለት ሕይወቱ ነው ትንፋሹን የሚያቆይበት ሐሳቡን የሚያኖርበት ከተጎነጨው ኋላ ግን ጣዕሙ አይሰማ ምንም ነው። እንኳንስ ከወይን ሊቆጥሩት ካገኙት ኋላ ተራ ነው። ለዚህ ነው ተዩ የምልሽ እምቢታሽን የማስሰው ሐሳቤን ባንቺ ሙልቼ እሽታሽን የምሸሸው። እባክሽ ከዕድሜ ልነጠል እንደ ምጽአት ናፍቄሽ ላላገኝሽ ሰርክ ልትጋ እንደ ራይ ሰንቄሽ እንደ ጣዖት አምልኬሽ ሐሳባችን ላፍታ ይግጠም ገላሽ ከኔ አይሟሟቅ ገጽሽ ላይ ገጽ ያይሳል ጠረናችንም ይፋፋግ ባክሽ ፍቅሬ ትቢያ ልሁን በሐሳብ ብቻ ለእኔ እንዳልኩሽ ለብቻዬ እንዳሰብኩሽ እኔ ብቻ እንደሳልኩሽ ሰው መሆን መቼም አይመች ያገኘውን ይሰልቻል ዘመን ውስጥ ይለፋ ያገኘው ቀን ይታክታል ሥጋ ነፍሱን እንዳልሰዋ የዛው ቀን ልቡ ይሰንፋል ከቶስ ለምን ይመስልሻል እሽታሽን የምሸሸው እንዳፈቀርኩሽ እንድኖር ሳገኝሽ እንዳልተውሽ ነው ይህንን ነውን የምልሽ ማጣት ነው የፍቅር ሕይወቱ እሽታ ነው የፍቅር ሞቱ ሲመኙት ውበቱ ገዝፎ ያገኙት ዕለት መከለሉ እጅ እንደገባ ብሩህ ወርቅ ከመዳብ ጋር መመሰሉ ይሁንታሽን እፈራለሁ እሽታሽን እጠላለሁ ትካዜን እንዳይነጥቀኝ ከአንቺ ሐሳብ እንዳይለየኝ የፍቅር እውነት ነው ማጣቱ ሥጋ ነፍስ የኔ ያለውን ሰርክ ከሌት ማብላላቱ ፍቅሬ ጠልቼሽ እንዳይደል ሕያው ነፍሴ ናት ምስክር ዘላለም እንዳፈቅርሽ ነው እሽታሽን የማባረር ዘመኔ ላንቺ ሲገዛ ልሳኔ ስምሽን ሲጠራ የፍቅርሽ ምላት ግዝፈቱ ኑሮዬን ላንቺ ሲገራ እሺ ካልሽ ነው ሞቱ አንቺን ማፍቀር የምለግም የጓጉትን ሲያገኙት ነው ያንን ማፍቀር የሚያከትም። እናም ቃሌን ነፍስሽ ትሳል ላፍታ ባንቺ አልዘከር የኔ ብለሽ አታልሚኝ በድማሜሽ አትደምሚኝ ባክሽ ጥይኝ ሻትበኝ